tulian tapang kisar nabi pelian lagoka awan ipar ألقى في هذه العالمين يا أوحى إلى الجود والكرم عما تهلاكه أتبتقا سببت أنبوه seker bekeran tak kelam ilang pangatruan tak nangki tampan keterongan yang sulit

بديعات الوداع وجب الشكر عليها ما دعاني حديدا ما دعاني kan teroke hina angkepan angkepan ika polon ajuna polan من ثانيات الوداع وارجما الشكر علينا ما دعا به اهلنا ما دعا Muka ki bada arah tanpa pangkir أجونا إن شافعت أجونا إسوارك فميران طلع البدر علينا من سليم

فاسلكون سابت رجلا طعم بإسلام بإيمان طعم بإسلام بإيمان بإيمان لهم صاب أجنان طعم

Amatam kabar jajan sebelum ratu ajunan pasla setongga pangeran berkata من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله ورحمنا صلاة الله سلام الله عليه Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, adunan عبيدا قد سنبئت ما بدلك فقسنا بدلك فقسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات ومرنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رشدنا وعنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Kirkon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatir, para tokoh, para sepok. Aku kiwin kami lebih barok serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyuki On. Sekarang kita bersama Natoren Kencaran Fatihah kita haturkan kehibaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang setuju keluarga-keluarga, seorang sahabat-sahabat beliau, raji-raji epon, serah turunan epon, keluarga, tabi'in, tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah, guru-guru betul mujtahidin, guru-guru dan sakit, pengesepo, pengesepo laki, bapak bini, Kepala lafala datang ke pangsa jemaah dan katakan kenalan kenalan murid-murid yang sampai pada Kristen. Orang yang segera baik fokus dan petan Kristen. Orang yang tak tolong orang siapa tidak dan petan Kristen. Ngaturan kencuran kefokusan dan petan Kristen. Orang yang tak bersungguh dan petan Kristen. Kristen jumat. khususnya pemirsa pengajian banyak mohon sampaikan kegiatannya kita khususkan mereka Husna Bunazam Dusun Bajur Foto Al-Dajah Pelengahan pemekasan sampel artikel tunya hari Selasa tanggal enam Lekor Jumat dan Ula 1444 Hijriah. Malamatkan setiap jenis sepura tersebut sana. Ibadah Rabbani Balakku antara seksyen Allah. Dia orang ahli syurga sepekis. Dia nyeri dan Allah. Dia ingin maafir Allah. Dia qadar serang rahmat Ibn Allah.

Orang-orang yang sihat tu baik fokus dapatan kolesterol je. Malam mata senantiasa mendapatkan diri daripun Allah, mendapatkan pengampunan daripun Allah, kelampuan daripun Allah, belas kasih sayang daripun Allah, pertolongan Allah, perlindungan bimbingan daripada Allah mendapatkan maulat inayah kifayah riayah wikayah himayah diajuna daripada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Matar yang ingin barokah barokah pun pengajian barokah ada apa khususnya? dengan ya, barokahnya para ulama, barokahnya para ulia, barokahnya para syuhada, barokahnya para solihin, barokahnya para guru, para bagus. Oh. Ah, Karena kecuali saya barokah, mana tambah barokah umur, ah, ilmu nak artan, rezeki nak apa nak nak buat keluarga ada santai-santai ada jemaah ada jamiah Perjuangan, lah. Kaban lah. Terus saja kenikmatan kenikmat lah. Al-Mata datang bulan Taufik serang hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala terkira jalan depan betul-betul Allah. Kepada kecemburan, kecemburan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan, dunia akhirat. Jawa kini kesusahan, kesusahan keserbukan, keserbukan, keserbukan, keserbukan, keselekuan, keselekuan, amatir, yang berlepas majer otang kalau berkembang, Saya pernah tak putuk aku ya otang, Saya pernah tulis dari berjalan otang, otang, Kemuka yang pernah jumpa rezeki ni. Oleh rezeki sehalal. Sebarokah. Ebrana Jonas Husnul Khatima Panjang umur dan Allah benda kena bin Allah Panjang umur eh, dan menjunjung tinggi mana Allah pernah sehat, berat, selamat, aman, di dijajapan, dari musibah, dari pelai, dari bencana, dari malapetaka Selamat dari petanah-petanah, selamat dari gunungan, dari minasyadolim, dari tingkin orang yang setengkit dari terdapat orang yang sedap, daripada orang sedang nyala, ganggu dasar ganggu. Berselamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelina ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, mati na ate. Berselamat di hal-hal yang tidak diinginkan. Berselamat dari pernah kuat di mana Islam. Bisa memperjuangkan asal Allah Jadi kemudian lampan-lampan depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa nersaki perjalanan-perjalanan depan para ulama' Bisa dia sabab bantu dia jalan kuat Islam bantu umat Islam jajan Islam bantu umat Islam mendengar Islam bantu umat Islam. Al-Matar Ketambah ada ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Eh, pernah tak hajat kalau bantu orang tercapai cita-cita nak Sukses usaha nak Terkabul pernyonan, pernyonan.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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة القادر Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Miron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajun oleh Allah atas setiap nikmatan, kenikmatan lah kong lah nikmat iman Islam nikmat agama. Sehingga kelabuan keimanan kita bisa ingat dari kajunan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelabuan keimanan kita akan tahu owning ke atas tadi kekuasaan pan-panapan kalaban sebab iman kita owning ke seterja terjadi dengan bumi dengan langit di luar bumi di luar langit tapi kerana kalau sebab kudrat serang iradat Ipun Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sebab iman Kita andi Adab Andi tetap ramah Kesopanan ஆக்கம் மிக்க மஞ்சள் Adapun orang mukmin ia junan ibadat Allah Subhanahu wa taala. Tatakrama tatakraman orang alam, tatakrama na orang se ajar tatakrama na orang sing ngajarin Al-Qur'an ben si ajar Al-Quran. Saya ngajarin nak kana. Tata keramana. Orang ngajarin hadis. Ngajarin Al-Quran. Ngajarin tafsir Al-Quran. Tata keramana orang saya abri peringatan. Peringatan. mauidah-mauidah pesan-pesan keagamaan bentetakraman orang semerengaki cukin tetakraman eh. enalai kena tedu tetakraman orang panik apa jang tetakraman yang tahajud tetakraman orang entar kewisi tetakraman orang mandi entar ke tempat pemandian tetakraman autuk masuk masjid, itikaf, tata kerama nak adan, tata kerama nak imam, tata kerama nak ah, orang adu'at, orang ajum'at, kata tata kerama. Eh, dalam apa menegak meliputi kepada semua sendi-sendi kehidupan. lain-lain. Katakan tu ini nak menetap dalam lengkapan. Ini kasi benda tetap tak Benda adab-adab. Tetap ramal orang yang menikah. Azikir. Ingat dekat Allah. Kalau berdesan, kalaban ate. Bada tatak ramah si dohir, bada tatak ramah si batin. Soceh dari najis. dalam keadaan tersai tempat tak. Ha, buat kan. angkuy ya. Tersai. Dan khusyuk keajunan daripada Allah. Ngaku ngaki ke Allah Ta'ala. Orang yang adikir depan Sambil ngaku ngaki ke Allah Ta'ala. Lah. Bentrong dekat Allah sambil ngaku ngaki. Mata kiblat nunduk Ingat ada kajunan daripada Allah. Ia dalam setiap keberadaan. Dan ia eh, dalam setiap waktu. Umpama tak bisa untuk selamanya, untuk terus menerus. Ia paling banyak waktu hari. Paling banyak waktu dan paling banyak kesempatan. Ini terus ingat dekat dengan Tuhan Allah. Paling tidak. Tujuk tak aku adikir ke Allah. Kalaban kesopanan. Sepenuh. Di dalam waktu tersebut. Umpamanya tak bisa seterusnya. Di dalam setiap saat. Paling tidak waktu andi sama pandai kasih bisa tunjuk ke aku zikir merulut Allah kalau ben penuh khusyuk ben penuh adab Kemudian selebihnya dari Kak Dinto. Selebihnya dari waktu si khusus Aki menikah, usaha Aki waktu-waktu selain mereka tetap ingat Allah Ta'ala baiknya dalam keberadaan macam tojuk dung tedungan Eba tersendri kira kelaban bitongan cek seratus kali, cek dua ratus kali, telur ratus kali atau tanpa betes. Pada kurullah qiyama wa qudaw ala junubihim. Zikir dibin kapide Allah, eh dalam kabar anjing macam tu toju jukan dunde ingat Allah eh dalam setiap saat walaupun dekian sampun kita berusaha ni kalau kubur segala upaya tapi usaha boleh kami ingat boleh terus ke ajaran Allah sebab lupa dari ingat ke Allah panika kathiratud darar banyak kebahayaan pun orang tojuk dengan dalam setong kendengan tak ingat dek Allah Taala di tempat tersebut maka ni kepada tim tegulah orang tedung dengan dalam setong ketedungan pasti adikir Allah ni ketedungan tersebut Kulaku juga bekal pada tinta nanti. Atau orang yang pandai kata lebat Ajalan dengan setong dan jalan Tak ingat dia kajunan ni pun Allah dengan jalan tersebut Maka penekut laku pekal pada cinta Pada tuntutan Kerugian ada makadan lam yadukurillah Fihi kanat alaihi minallahi tiratun Siapa-siapa orang yang saya dengan saya tuan kenangan yang setong kena dengan jiri orang yang jiri tak ingat ke Allah Ta'ala, tak zikir dek ke Allah. Maka arya karogian. Karogian, sebisa tinta. Wa manittaja matji'an lam yadhkurillah fihi kanat alaihi tiratun. Saya dapat saya orang yang setedung ni, setong tempat. Pas tak zikir dek Allah Ta'ala ni, tempat kata edung maka pandai kata tiga rogian dan tegal etinte wa man masha mamshan lam yadhkurillaha fihi illa kanat alaihi min Allah tirat sekian tercukat orang yang jalan dan setong jalan hasta adikir ke Allah dengan jalan panikat. maka panikat pekal andik kerugian pekal andik kekastaan bakal jadi tuntutan. Men orang panik ampun nak lupain, dia ke Allah. Setan ni semakin kuat. Semakin kuat, semakin kokoh. Semakin menguasanin dia ke Allah. Allah Ta'ala panikah mana tempat tepat ikan ingain, syaitan nyika. Tak tuli bengal. Begitu ikan lopayan, syaitan maju. Syaitan ni ke Al-Khunas. Syaitan panik si bisa maju, mundur, maju, mundur. Orang yang tak pernah dikir, kalau tak ada maju, tak ada. Lopayan maju. Ketika kalau ingat ke Allah, mundur syaitan ni. Mundur dari aktif. Kemudian ketika engkau terlepas, maju boleh. Terusan. Jadi pertanyaannya, setan nikah, setan ini ada kata yang kudus saja. Eh? Sesekudan ingat ke Allah, dan sesekudan kelepain kita ke Allah. ketika sekut kalau payung berarti sekut dan maju setan dek ke ate ni. Setan sekut muasan dek ke ate kita. Nyerakem setan. Sejen nyerak. Sejelarat si keluar. Syaitan ni kan di tanah alam. Jadi ketika orang ini kalau pain tanah alam pun dia kayak eh. Kukleki deka aten ah, orang ni. Sajian abit saya kalau pain terus dia nak pukul, dia nak pukul, dia nak pukul. تسلط الشيطان al الغافل wastawla alaihi bisababi ghaflatihi an dhikri maula syaitan ni kan menguasain dia orang yang sekelopain ke Allah kelopain dari zikir ke Allah wa mayyashu an dhikri rahman nuqayyit lahu syaitanan fahuwa lahu qarin ketika orang yang pernikah ampun dah kelopain dari ingat dari Allah si Maha Rahman maka sing cerbot pun Allah nguasa aki dek orang jadi nguasa aki syaitan sing ke syaitan dia pasti tipe dengan orang jadi ya. orang yang sekelopain dek Allah tepat nak pering ben syaitan Dengan perjalanan kita pada kecil kalau pain. Baik acalan sopo atau juga kendaraan. Mala tak idin jaluk laku. Mala tak kasta, mala tak rogi. Dan yang e ketujuhna. Nang e kata edungna. Tapi Saya sedikir dek Allah. Sehingga kita tak bersama setan. Kita ini kesekudan apa yang ben syaitan. Mun sekudan kalau pain dek Allah. Maka apa sekut tekut tasbina. Apa sekut tekut tasbina malah ketipa non dunga setan. Kalau pain kalau pain ingat oleh kalau ben sebab nekut tasbina atau mungkin kan yang kuih apa konter, tongi-tongan bisa, yang cetak cetat-cetat ni. Kan kuih mengak, berdek Allah, maknanya tak lapa aku peringgan syaitan. Istahwad alaihimu syaitan of ansahu dikirullah. Syaitan ni kan pun menguasai. Maka sejen, kalau pahin orang panik ke Allah, saja tak ingat dekat Allah. Saja dikuasai pun syaitan saja tak ingat ke Allah. Saja kalau pain ke Allah. Orang mukmin panikah. Tengkan orang mukmin ayat kurullah kasirah. Adikir dekat Allah kalaban sekut sepertika orang munafik anahu la yadkurullah illa qalila orang munafik menikah tak ingat dekat Allah Ta'ala kecuali nama sekolah தாங்குறாங்க அரபு பாமியர் பாமியர் மனுஷன் kalau ban kafa husna tak ingat dek Allah Taala kecuali kunik sekoni ingat maka keangkui ajawin dari sifat kemenafikan ban keangkui nuntung dek ke syaitan menjauh syaitan dan keangkui memutuskan godaan-godaan syaitan orang panika kotu netepen dek zikir dek Allah. Ingat dek Allah. Kopi mula zamati zikri. E dalam netepen zikir wal muda wamati alaihi. Ben e dalam adawamaki netepen atas zikir tordu syaitan. nika kampunan nolak syaitan, nolak syaitan, wakot'un lewas wasatihi. Banyak-banyak yang pernah memutuskan dan dia pun syaitan. Dapatnya mana? Nyepak dekat hati ni. Manusia. Eh cepat hati ni. Ben syaitan. Eh pula deki. Tanah lain ni. zakarullah khalisah. Tingkapan ingat dari Allah, nyurut. Setan ni. Ah, tingkapan tepan ingat Allah Ta'ala, nyurut. Wa iza ghafilah waswasalahu. Dengan pun lah hati depan lupa dek Allah Ta'ala. Maju aku ni kepada Aku mulazam ingat dek kajian nanti pun Allah subhanahu wa ta'ala zikir ni kan tak ada waktu ni bila saus lain pun ibadah ibadah sandik waktu andi tengka zikir ni kan eh, dalam setiap kebadaan cuma lakar beda zikir-zikir khusus tapi dia harus zikir khusus ni kabila apa? Yang mana orang yang ada zikir dekat Allah? Berdelakan zikir-zikir khusus. Misalnya, orang terotak kalau panah dekat Al-Quran apalagi Quran terotak kelopan. Baik lah apal sebagian atau apal setajan dalam puluh juz. Ataupun apal saya sinan atau bersekah pianetok atau bisa menjiatan itu misalnya. Terus tak kalau pan. Ini kan ayat-ayat dari Al-Quran pertama ayat kursi awal surat Al-Baqarah Alif Lam Mim kemudian dari Alif Lam Mim sampai Al-Muflin ditambahin ayat kursi pas dua ayat semarena ayat kursi. Pas telo ayat terakhir lillahi ma fis samawati gak bisa. Men oreng ro ke ke malam terwajah ke malam zikirnya lain Iban nikah mau surat ah, surat kahfi yang akhirnya kisah akhirnya surat kahfi pas kerat teka kijak teru jaga pokol sapa napa ujian mun makin apa lebeda alarm oh kon orang ni kan boleh tak baca ke ada kalau beda alarm ah. alarm buat ah, apa mak mira ambil alarm ni lepas en alarm orang dia dung boleh di kelaban baru kena akhir surat Al-Kahfi ni ke apa ringin paham bisa cek Bani sekata cek cek dari teh lah. tapi pak pun neng neng jaga artinya bisa eparkan kenceng kangkui macam dekat ajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sesaya seni ke gini kita. Mun orang nikah. Tepat tayo dong eh. Macam sebelum bacer, e eh, waktu sesami sarang waktu kelahiran Epon eh, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimaca akhir surat Al-Kahfi. Niatah malaikat sebelum bacer, sebelum sepu, tepat neneng ikelahiran eh, Epon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tepat jam kelahiran Rasulullah. Nek insyaallah dik cerah kan kata pak. Nang jam sesuai pun kelahiran Rasulullah. Jam sekadimah ibadah lapanya zikir zikir si khusus kadang orang nikah kan pengetahuan ben hajat kebutuhan kebutuhan apa kan macam macam tak sami Muntepan orang panikah Neng neng lah lecek cek ke mendo Apa kuma kena cek mendo dah apa. Terus cucu Terus cucu dah. Ni wam pati inna anzalna fi lailatul qadr. Men orang terus cucu dah. Malah tak lah kena cek mendo lah. Sebab karena lecek panika bisa ke pakir. Mangkan abad saya tak lecek. Kena kata yang pasti tak nyaman. Dari biasa nak lecek. Ketip pasakut kut maus. anzalnahu fi lailatul qadr Mun orang ni ketero terserah cekin. Eh? Maka dawa maki maus surat al-falak. Wa in arat tarizqa kal matar. Mun sampai ni ketero cekin pada ben ojen. tertikena pada ban objek. Terus fadawim ala qiraati qul a'udzu birabbil falaq. Palangkan maus qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Montero selamat dari kecubaan dan manusia. Dari niat cubaan orang lain. Maka, Fadawim ala kirati kul a'udhu bi rabbin nas. Maka kul a'udhu bi nas. Montero Orlea kafua kusen ben oleh ci ke ben kaperkatan aneka maus bismillahirrahmanirrahim al malikil haqqil mubin huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir aneka بسم الله الرحمن الرحيم الملك بسم الله الرحمن الرحيم الملك الحق المبين ونعم المولى ونعم النصير ومعنا tak jemput nyata tak kena dengan eh, Facebook Facebook pun Bang Aziz dan juga kabul lebih kiri atau tentang e eh, YouTube Epon pas ada kak Lisa dua putriku Bismillahirrahmanirrahim Al-Malikil Haqqil Mubin Huwa ni'mal maula Huwa ni'mal nasir Astambain surat Al-Waqi'ah Dan surat Yasin فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ الرِّزْقُ كَالْمَطَرْ Maka saupunah manabi ampun tengah malaki telok tersebut bakal datang rezeki pada bulan ojen terus bunyi alatnya. Tak buang. Kita telok amalan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الملك الحق المبين ونعم المولى ونعم النصير نمبر 2 سوره الواقعه نمبر 3 سوره ياسين umpama edrim eh, kepadaan andik kesusahan atau andik kesempitan dan kesulitan maka terbuat ulama' وإن أردت أن يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزق min haitsu la tahib falzamil istighfar sampai ni kata roh bukan dan gangguan. Pon. Jadi montero anti solusi dari setiap kesulitan. Terus bengkengnya dari kesusahan, pastro oleh cikeh segompang di luar perkiraan. Maka faz, falzamil istighfar. Netapnah daka istighfar. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffar. Paling tidak betong puluh kali setiap hari. Fakultus tawfiru rabbakum innahu kana ghaffaru. tidak remah. kata pas astagfirullah innahu kana ghafar. Ini kami puluh kali. Termasuk orang setero andi anak dan di anak. Astagfirullah innahu kan tahu siapa sering al-adim. Langsung astagfirullah. Innahu kana ghaffaru. Tasa al-adil. Ika petong pulau kami. Mun tepaan aba penika terancam hal-hal semenakutkan. Teraman dari perang senapoin. Teraman dari perang semata kercet. wiridna nambah. A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatini ayyah nikah selamat dari hal-hal sinar semata kerecet, sema bahaya. A'udzu bik a'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa iqab 一起。 ومن شر عباده ومن همزات الشياطين saya Sementara tawaf bila waktu kebukan berlabang berlabang lagi. Ben waktu esam kerana doa. i waktu semarin adan. Cuma jawab kada adan. Mana jawab adan huruf. Doa dek kajunan pun Allah man nazala bihi qurabun aw shiddatun fal yujibil munadi siapa-siapa orang yang sandi kesusahan atau andi keberaan maka sopa aja eh, ajawab dak ke orang azan ajawab orang azan panikah mata dak kesusahan mata dak keberaan Montero selamat dari perang-perang sinyusain, maka tawakal tawakkaltu alal hayyil ladhi la yamutu abadan. Ini kan doa ni. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul syarikum fil mulki Walam lam yakul lahu min adh-dhulli wa kabbirhu takbiran التي توكلت على الحي الذي لا يموت أبدا والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سورة الإسراء ayat 111 Kemudian kanjeng Nabi Mun pula andik kesesaan. Ni kapas rapu malaikat Jibril. Matabu. Hei, kanjing Nabi Muhammad. Kul tawakal tu'al hayil ladhi la yamut abadan. Wa kulil hamdulillahi ladhi lam yattakhid waladaw wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyum min adzilli wa kabbirhu takbira ya, tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut abadan wa qul alhamdulillahi alladhi لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل بني كبي سيبتا بني قل انت ابن الله تعبتا تبقى طيب انت ابن dari penyakit semacam sangang polo sangat penyakit. Termasuk yang kita nikah penyakit kolek. Lampang. Anika la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Fa inna hadawa'un mimma zakaruh. Ini kata ditampak dari seka seput yang kita nikah. Min tis'atin wa tis'ini da'an aisaruhal lama. Montero nyerak nak utang. Maka dah gunakan cik Nabi. Pakon tengkulaku benda sore mawas اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال منترو خشوع لأنه ما جارنا kendalikan pandangan mata. Bisa khusyuk. Orang yang tak kelem khusyuk, karena mata tanpa terus dilalatan. Pandangan mata balik kemana mana diikorangin dari korbes ngabes. Pandangan si tidak parno nah. Ini kan ngilang akidah ke kehusuan. Burnya labur ati bani. Kalau ban sebab, laku ngenali bareng saya, tidak parlona. Lah montero buta bu buta guna apa ni kebanyak manfaat. Maka ning kelaki tebu tebu se lebih. Sehingga deki setiap ada buk itu pas semuncul dari lesan, penika kemanfaatan kemanfaatan dek kabe benda kering lain. Sebab abad panik ampun dan mengendalikan pentah-pentah sekorang pas. Montero. Abak panik tuliat. Hilang. Aib-aib. makan ningkel Peneliti ay pareng lain. Berapa banyak husnudan dak kereng lain. Muntro selamat. Maka ningkel suudzon. Coba panjangkah. Muntro tak mati ada ah, mata tepak polo kalek. Langkong-langkong menabi emaus sebelumnya sopu. Sebelumnya fardu sopu. Sama sunat sopu. Nikah dikir-dikir sekhususnya. Kamu kesal saya bareng manfaat di dunia dan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bila alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Al-Qaimi bihukuk illahi ma daqat illa farrajah Allah. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله kita terbagi boleh dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama. InsyaAllah kalau berkizin pun Allah Muka-muka sawah senantiasa mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan serang maulaipun Allah amin ya rabbal alamin assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi